小朋友，你是否有很多问号？哎呦我的妈！嗨嗨！正道的光照在了那。 老帅了。 in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, We will, we will rock you. We will rock you. We will, we will rock you. I owed him up. What? 花儿一样很美，美让让人沉醉，我我。忘了哎呦我的妈！哈哈哈哈萧。精神小伙。哎，美女，拉链开了。我说你包那个拉链。 playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace.